हरवा बलमुआ जवानी जगती मिक्स वन दिस राजा जवानी जगती खत हो तू जाता बाहर हरवा ये रजऊ जवानी जब चीख के हो तू जाता रबा बाहर वाले रजाऊ जवानी जब चीख के हो चीख के हो चीख के हो आव पूरा दमोरा ही के हो तू जाता रबा बाहर वाले रजाऊ जवानी जा तू चीखते हो तू जाता र बलमुआ जवानी जा तू चीखते हो जाना तू जाता जवानी जा तू चीखते हो जवानी जा तू चीखते हो नाही छु छुआईब बहरा माजा खूब लेला हो हर लेला ना लेला हा हा बहरा माजा खूब लेला हो से जिया सजवल बानी खेला आब खेला हो बार कहे भीख के हो तू जाता रा बहारा ये रजऊ जवानी जा तू चीख के हो तू जाता रा बहारा ये रजऊ जवानी जा तू चीख के हो जवाना तू जाता रा बहारा बलमुआ पानी जब खाते हो खाते हो सिंहार कैनी काजरा कटारी काजरा कटेरा सोरा हो सिंहार कैनी दहो सिराजे धरया कवारी चीख के हो चीख के हो लभ्यू अचर लिख जाता रबा हरबा ये रजल जवानी जब तू चीखट हो तू जाता रबा हरबा बलमुआ जवानी जब तू चीखट हो मुस्कान डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो